Сайн байна уу? Наад орцсонгийн тавсрын гэдэг. Би агрегат суурын төвийн задрагааны хэсгийг ахлах. Одоо би та бүхэнд цэвэрлэгээний хэсгээ ярих болно. А манай цэвэрлэгээний хэсэгт бол нэг илсэн буу, а нэг бохирдлоо зайлуулдаг ширээ, а хоёр шиг уураар угаахч машин, а нэг баан цэвэрлэгч, а мөн цэвэрлэгээний сойлонтор угаадаг талбай зэрэг багтдаг байгаа. За энд бол бүх э, заддарсан э, эд ангууд маань деталь бүрээрээ ирээд энд цэвэрлэгдээд э, ухсаргаан давхад бэлэн болоод гардаг гэсэн байгаа.